that Chakufuli nzozi zao skili tena mtu au uh, hima utume maisha yao wobe skiri waambilwa tambo skiri wanengwa geze bako hima wasome muhono wazi ima wende likoli wende wasome muhono shahila ezizo kato fika mbali fikiri namna yangina heli utofa

wana nyangu ni basi narisikane mia full am pulling dozens, I was getting 10